Tiba pai pok ngai ke to ke music video jo pi ka ba. Sutunat ba bat ngai bagi view su ki labuan bagi beri babuan ki sutunat ban pet ke to ke jirwai jo pi. Ti kemut ayu ba pi ai ke to ke jirwai shoban tang ke jirwai pi ai so sat ke tingem. Sutunat ku ke sibun ye pi baro ka ba mi kong. Uh, ah, ka jumut kalong ba kane ka flim kane ka jirwai ka de jo ka flim nga internet siya kini kijawai kan paru wat kenrandi ya jing pun shoy kin wan in tam klem jing kenran apa pece kini kijawai nga iba kini armut kiba akhatu kini armut kedeki aktor bat ki aktris jangka film hoi Kini armut kidai ki aktor ki aktris jangka film kidan saki wairu namarhatne ka film kidan armut aktris bat armut aktor ngay tân áp đề gà kum ak romantic junky lần này gà kum ak jing y junky but i ki jing xiao si na do no chung pi kin mi Terima kasih kerana menonton! hagani ka film so sat ka jingim ka balong kat kum ka rur jong ka film hite ka bawan ha ka ha, benta so sat ka jingim te ka bahakmat ka dei kordol ndo nong lai iba yo ya ka nei ka rur bat kum ju i pat mai bor wa 3 boy berkat jing ini baca. Tiga kali ke film berdon jing mud pun pelak haki benai iyo. Kat kum ke jing temu ke jong ah, hau benai disembar. Yang gala aiti curam tang happy. Ah, nangit ba pi ha ke jugo por pi dei producer la liu nong pon mi ye kene film te kat nu ka budget pibu na mta pon yang de film uh, kat kum ka budget bala bu te ye kena ka film na mar hadu menta kalakot hiki ah, luna ka jinglo ta ka ne ka hadu dajak te kat poi hiki nyu na kala Ji kelimat kija ban kelat yaki ngamla. Kini ke film pin supply tak apa YouTube ni pin pelajar apa big screen lene giant screen ke mau kita perang apa bijut sama. Eh, kak tong teh, ya kene kak tong, jom kene ke film pelajar apa bijut sama hal lene hakinu kene kisah sama hal. บันกลัดยากีงำลาไอบากินเนหางาบารอชีรตาตัวคัดดูคัดว่าชัวบังันสังเงนอบันกลีจิกลีพี่ตีกัดนูพี่ expect บันกำไมนักเนื้อฟิล์มกัจิง expect ฮิกัดดอนนามาดันเล่ยกันนกนกคำกัทองฮิกัดเดบันดอนกัจิง expect จังว่ากัดเดบันตั้มยากัตากัจิงนุดดงงำกว่าบังอี chính em người là ai kia chiều đông tăng happy à, thì khu bên Shibun bao phái Bắc nên xây cần đủ bật đó khu bên Shibun thì bật What I kỳ chính siêu si đã độ nốt chóng phi kinh mỹ Ngà la na độ ca bấn si bật holding